Bakarnya pulang. Hah? Balik-balik ke Jigen. Manu Eh itu ada. player standing. Spike down, attacker spawn. Kalau kar salah. Ringan dah sekarang blue arcade, mantap. Sabar sabar, aku lagi main. 30 seconds left. One enemy remaining. Kanan kanan. Pret. Uh, gila Arisu. Saat lain. tuh. Kita lihat. 10 seconds left. Biru di tengah anjir. Biru situ. Oh. oh you gitu, put up a fight. Fokus lawan sniper banner ya. Switching sides. Phoenix, you're supposed to be all